ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಇನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಹಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಇದು ಕರ್ತನಾಗಿರತ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ವೈರಿಗಳು ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಗಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಚ್ಚು ಪಡ್ತಾ ಬದುಕುವಂತ ಜನರೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದು ನಮಗಾಗಿ ಕಲ್ವಾರ ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ದೇಶಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡು ನೀನ್ ಯಾರು ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾರೋ ನೀನ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿಸ್ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಒಂದು ಮಾದರಿನ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಲವಾರ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವವರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತೇಳಿ ತಾನು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸಾಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾಜಕರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಆತನನ್ನ ಚಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಆತನನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಆಡಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಕರ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸೋರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬೈತಾರೆ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೊಣಕ್ಕೊಂಡು ಗೊಣಕ್ಕೊಂಡು ಗೊಣಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ದಿರ ನಾವು ಅಂಥವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬೈತೀಯ ಬೈ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ನನ್ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಮಾತಾಡು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡದೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈನ ಜೋಡಿಸಿ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಅರ್ಥನೇನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪಸಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ಟೀಪನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವಾಗ ಸ್ಟೀಪನ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಸ್ವಾಮಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಇವ್ರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ಟೀಪನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸತ್ತುವ ಸತ್ತು ಹೋಗುವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಂತವ್ರನ್ನ ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ದಿರಾ ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುವಂತ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುವಂತ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಕರ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಬಿಡು ಬಾಯರಿದ್ದರೆ ನೀನು ನೀರು ಕೊಡು ಹೀಗೆ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಸುರಿಸಂತಾಗುವುದು ಯಹೋವನೇ ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅನ್ನ ಕೊಡು ಅಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಖ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಖ ಊದಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀರ್ ಕೊಡ್ದಿರಾ ಊಟ ಕೊಡ್ದಿರಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಸಿಸ್ತೇವೆ ನನ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೀನ್ ಊಟ ಕೊಡ್ದಿರಾ ನೀರ್ ಕೊಡ್ದಿರಾ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈತಾ ಇದಾರ ಅಂತವ್ರು ನಿನ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಊಟ ಇಕ್ಕೋಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಆತರ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಒರೆಸ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ನಾನ್ ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ನಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಬದ್ಲಾಗ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಊಟ ಉಪವಾಸ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಗಳೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರು ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೋಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಏನಾದ್ರು ಬೈದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪೌಲನು ಸಹ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೋಮಪುರಕ್ಕೆ ಬಾಳಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಎಸ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡು ಅವನು ಬಾಯರಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನೀರು ಊಟ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ನಾವು ದ್ವೇಷವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು ದೇಶವನ್ನ ಸಾಧಿಸದೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ನಾವ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈತಾವ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗೋ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ಊದಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನೋ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರೇನೋ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಮನೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಬೈದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಊಟ ಕೊಡ್ದಿರ ನೀರ್ ಕೊಡ್ದಿರ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸೋರ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರೇ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನ್ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನ್ಗೆ ದೇವರು ಜೈವನ ಪಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸೋರ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಮಾಡೋಣ ದೇವರನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಆ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಸಾಧು ಸಿಂಧರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನ್ ಇಷ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನಿಜವಾದ ದೇವರಾದ ದೇವರಾದ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ರೈಲ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕಟ್ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಐದುವರೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಅವರ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಅವ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವತ್ತು ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಆತನು ಸಾಯುವ ತನಕ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅಂತಸ್ತನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತನು ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರಿ ಆತನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವವುಳ್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ಸೋರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಮಗೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂತವ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ದೇವರದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆತರ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಬದಲಾಗೋಣ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಬದಲಾಗಿ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇಟ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನ ಮಹೆ ಪಡಿಸೋಣ ನಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ ನೀನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ ದೇವರೇ ಅನೇಕ ಸತಿ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ದೇವರೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕರ್ತನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕರ್ತನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋಪಗಳನ್ನ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಾವು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯನ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ನಾವ್ ಮಾಡದೆ ಅಪ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಕರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರೇ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಶೀರ್ವಹಿಸಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಕಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ